Před třemi měsíci jsem se rozhodl přestat se sám sobě vymlouvat a ze dne na den jsem se rozhodl všechno změnit. Nejdříve jsem zubl 5 kilo během prvních 14 dní, během dalšího měsíce jsem zubl dalších 5 kg, ale k dnešnímu dni je to celkem 12 kg tuku za 3 měsíce práce. Od dob své největší váhy je to celkem 33 kg dole. Ještě nejsem v cíli, ale vím, že tam dojdu. Největší překážkou jsme sami sobě my, a když si tohle uvědomíme, můžeme dosáhnout čehokoliv. Je jedno, jestli chcete být manažerem firmy, být první na olympiádě nebo procestovat svět. Stanovte si cíl, hledejte cesty, jděte přes překážky a dejte do toho maximum. A já vám všem chci, přátelé, ukázat, že ať už jsou naše cíle jakékoliv, má smysl za nimi jít. Protože náš život je moc krátký na to, aby jsme ho promarnili. toho videa. Já si myslím, že ještě tak tři měsíce budu v cíli, takže já usilovně pokračuju dál. A pokud i vy máte nějaký svůj cíl, a se navěřím tomu, že určitě máte, všichni ho máme, tak běžte něco pro ně udělejte, protože náš život je krátký a nebudeme tady věčně, nikdy nevíme, co se stane, takže bychom to měli využít naplno a něco dělat pro to, aby jsme se posouvali k těm našim životním cílům od toho jsem tady já, abych vám to ukázal, nebo aspoň se o to pokusil. Takže eh, přátelé, pokud se vám video líbilo, určitě zazdílejte, pod, můžete mě podpořit, pokud chcete, napište nějaký komentář, lajkujte a tak dále. Jinak v příštím týdnu, věřím tomu, že už to bude v příštím týdnu, mi dojde Phantom 4, o který jsem mluvil, o kterým, je to dron, ten dron, o kterým jsem mluvil vlastně v předchozím videu, nebo respektive v těch plánech na rok 2017. Eh, příští týden už by měl přijít, takže ho hned půjdu otestovat a udělám z nějaký takový krátký motivační video. Takže věřím tomu, že, že se s tím nějak naučím a hnedka ho nerozflákám někde. Takže to se určitě máte na co těšit. Takže pokud jste ještě nedali odběr, určitě zanechte a uh, já se na vás budu těšit samozřejmě ve všech mých sériích, cestování, fitness a tak dále. Takže se mějte krásně přátelé a budu se na vás těšit v dalších videích. Čau čau. thank you